आपको दिख जाएगा कि ये वर्जन कौन सा है टैली टैली का तो यहाँ से आप चाहे तो बी प्रेस कर दीजिए तो यहाँ देखिए 2.0.1 है लेटेस्ट वर्जन है टैली का और यहाँ पर बाहर आता हूँ और ये कंपनी मैंने जो बना रखी है उसी में कुछ एडिटिंग करके देखता हूँ ठीक है अब ये बनी हुई है अगर आपको बनाना हो तो क्या करना है F3 प्रेस करना है एफ थ्री जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको क्रिएट कंपनी दिखाई पड़ेगा क्रिएट कंपनी पे जाकर के आपको कंपनी बनानी है मैंने फिलहाल बना रखा है तो इसको एडिट करता हूँ थोड़ा सा तो अल्टर कंपनी पे आएंगे तो एडिट कर पाएंगे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होती है जो बिगिनर होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं इस अल्टर पर और फिर कंपनी को खोजना शुरू करते हैं कंपनी तो यहाँ मिलेगी नहीं क्योंकि कंपनी तो बनी हुई है कहीं और से ठीक है तो यहाँ से बाहर आ जाइए और आपको प्रेस करना है थ्री केवल थ्री प्रेस करते ही ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से जाकर के आप अल्टर कंपनी पे चले जाइएगा जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी गलती हुई हो यहाँ से जाकर के आप सुधार कर सकते हैं उसमें ठीक है अब ये हो गया यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर दो मई से हमारा काम प्रारंभ हो रहा है तो जो बिगिनर होते हैं वो गलती कहाँ करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तो एक अप्रैल से ही शुरू होगा एक अप्रैल दो डेट दिया गया है लेकिन काम हमारा दो मई से शुरू हो रहा है तो वो इसको एक्सेप्ट करवाते हैं और एक्सेप्ट करवाने के बाद जब जीएसटी लगाना होता है अच्छा जीएसटी के लिए क्या है तो यहाँ से एफ इलेवन प्रेस करता हूँ जीएसटी के लिए अगर आपका यहाँ से नो होगा ये देखिए ये फीचर्स नो होंगे यहाँ पर भी नो होगा ये देखिए ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार ये देखिए तो ये केवल इस तरीके से दिखेगा तो जरूरी है कि इन दोनों फीचर्स को आप यस रखें और टैक्सेशन का यहाँ सेक्शन दिख भी रहा है तो यहाँ पर पहले इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ ये यस कर लेता हूँ ठीक है ये यस कर लिया यहाँ पर भी अदर फीचर देखना चाहते हैं तो इसको भी यस दिया बाकी इन दोनों ऑप्शन को अकाउंटिंग के पहले ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री इन दोनों को यस रखना है ठीक है यहां पर आते हैं यहां पर मेन हमारा है तो ये जो है जीएसटी ये तो लगाना ही लगाना है तो इसको आप यस रखिएगा यस इस तरीके से कर देंगे स्टेट चूज करेंगे एस ऑफ अदर टेरिटरी इसको हम अवॉइड करते हैं यहां पर आते हैं ठीक है यहां पे GST I number tax rate for taxable turnover तो टैक्स रेट यहाँ एटीन परसेंट पड़ा हुआ है बाई डिफॉल्ट चलिए इसी को छोड़ देते हैं यहाँ पर आप taxable exempted nil rate value ये ऑप्शन नया आ गया है ठीक है पुराने में ये नहीं था जबकि ये नया आ गया है अब रिवाइज एप्लीकेबिलिटी ये दिया हुआ है जब से काम शुरू होगा तभी से तो आप का टैक्स कटेगा अदरवाइज तो टैक्स कटेगा नहीं इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये वो तरीका है कि आप कंपनी में जाकर के सुधार कर सकते हैं जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप ये कंपनी में अगर कोई गलती हुई हो तो सुधार करेंगे फाइनेंशियल ईयर अच्छा फाइनेंशियल ईयर का एक और इशू आता है स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ गए हम रिसिप्ट बाउचर में तो रिसिप्ट बाउचर के लिए आपको एफ सिक्स प्रेस करना है तो ये आ गया रिसिप्ट बाउचर में अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एक चार इक्कीस ये लगा देते हैं अब यहाँ पर ये उप date can not be below the financial year beginning date तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट अब दिमाग में सीधा ये आता है कि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा एक अप्रैल से शुरू हो रहा है तो फिर ये क्यों नहीं ले रहा है यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है और फिर ये आगे बढ़ता ही नहीं है काम और फिर स्टूडेंट थक जाते हैं टीचर्स भी नहीं बताते हैं जल्दी तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से काम करना है ठीक है जब भी आप ध्यान देंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी तो यहां पर F2 जैसे ही आप करते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी जो बनाई थी हमने उसमें बिगिनिंग डेट क्या रखा था तो यहां से जाकर के F3 प्रेस करके और अल्टर कंपनी पे चलते हैं यहां पे दिखाता हूं देखिए ये हो गया हमारा सारी चीजें यहाँ पे हैं और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर तो एक अप्रैल से शुरू हो रहा है ये दिख रहा है आपको और बिगनिंग डेट कब से शुरू हो रही है beginning from books beginning from काम कब से शुरू हुआ है 2 मई से तो यहाँ पे 2 मई से ही आपको एंट्री पास करनी है ऐसा नहीं है कि आप पहले एंट्री पास कर देंगे ठीक है इसीलिए वो डेट नहीं चेंज हो रही है ठीक है और दूसरी इशू क्या आती है दूसरी इशू आती है फाइनेंशियल ईयर की तो अल्ट एफ टू प्रेस करिएगा तो फाइनेंशियल ईयर आपको साफ साफ दिख रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका और आपने जो किया था वो फाइनेंशियल ईयर क्या है ये भी वही है सेम है तो यहां पे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है आयोग की बात समझ में आ गई होगी और शुरुआती दौर में आप टैली स्टार्ट कर पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं आपको बता दूंगा ठीक है वैसे भी कॉल्स वगैरह तो आते ही रहते हैं व्हाट्सएप भी आप लोग करते हैं देख के बहुत अच्छा लगता है तो thank you for watching this video